Désolée pour euh, le contretemps technique, c'est pas grave. Donc, Kangoul aujourd'hui, la pensée me suis vraiment naissent les Romains euh, euh, à la maison, surtout les parents. J'essaie de retrouver en même temps le professeur, son invitation. les, les papas, les Romains, c'est pas évident pour eux. Euh, d'être à la maison. Ils sont en télétravail, pour vérifier que tout se passe au mieux pour la maison, etc. Mais en même temps, c'est pas évident non plus pour les mamans. Pourquoi Parce que les mamans... Euh, ah voilà. Désolée. Voilà. Excellent. <laughs> et c'est pas évident. Donc aujourd'hui, dès que je euh, les enfants, je voulais inviter Léoma, J'espère que Radier euh, je vous avec vous les questions. Je le le professeur c'est un professeur qui Il a dédié sa vie le rebelle des enfants. C'est un pédopsychiatre, c'est un neuropsychiatre. C'est lui qui a lancé la fondation de la neuropédiatrie. Il est auteur euh, euh, donc en attendant que le professeur arrive à se connecter, j'ai pris pas mal de réponses. Euh, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Euh, peut-être que le docteur a un problème de connexion ou le non, hein, c'est possible, je ne sais pas. Mais en tous les cas, en attendant que le professeur euh, se connecte avec nous, euh, j'ai reçu énormément de, questions. bonsoir, professeur. Je suis désolée pour les problèmes. Aucun problème. آه، ما عنديش بزاف مع la technologie. شتي الواحد ما كي ما كيقدر الحاجه حتى كتفقد منه انا عندي la team ديالي هو اللي كي كيتقابلوا هاد لا خطاو لي وليت كندبش من الصباح هي خص الحاجه كون لي زونفون غلطوا فيها خليهم يغلطوا وعيصوبوها كيد عاد كيتعلموها هادشي اللي كاين ان merci beaucoup شكرا الحمد لله لبيتي آه، الطلب alors هذا live كنا غنديروه بروفيسور بفرنساويه هادشي اللي اتفقنا عليه مي اون ايو انورميمون دو جون بزاف وعال اللي قالوا لنا حرام عليكم علاش غادي تحرمونا حنا من هذا لايف لايف آه، غديروه بفرنساويه كما ودي راني عندي العربيه فصحى شويه مضعضعه وحدي كنطير في الدارجه ولكن العربيه الله كريم هادشي قالت الله السوق هذا قلت لهم اوكي اون فا لو فير بالدارجه آه، باش بحال قلت الاغلبيه ديال الناس ان شاء الله يستافدوا اليوم كنقول بحال العربيه الفرنساويه العبريه الزيزونيه المهم هي المعلومات دوز هذا هو المعلومات دوز إيه، لو ميساج كلشي والنيه والنيه حتى هي اللي موراها اللي لك ولا جالي انايا c'est النيه تاعك واحد شويه من جهته باش كل شيء كيتفاهم اكزاكتلي الله يحفظ العوان اللي ما كيعرفش الفرنساويه كيبقى ما فاهمش وباغي يتعلم هي كل واحد يدير الجهد ديالو ودابا مع الجوجل مع هذا الشيء اللي كاين tout le monde peut être autodidacte كلشي يقدر يتعلم كلشي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين donc professeur الوغ كيما فسرت الناس بوزيت pédiatre, vous êtes neuropédiatre. Donc ديالك spécialité d'elle que vous les enfants plus de 30 ans, hein, vous êtes à l'origine, euh, Allah, de l'association de la neuropédiatrie au Maghreb. Et on a reçu énormément de, de questions. la situation, les a fait le les parents sont dépassés, les enfants sont dépassés. Ils sont dépassés. Alors, بغيت نستشر معك الله يخليك الناس اللي عندهم des enfants في الدار كاين اللي عنده وليد كاين اللي عنده جوج كاين اللي عنده ثلاثه كاين اللي عنده اربعه ما شاء الله كاين اللي عنده les bas âges كاين اللي عنده l'adolescence كلهم كاين une question اللي رجعت تخي سوفون اللي هي هاد لي زونفون دو جور اون لوندوما تغلب الامر ديالنا ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معاهم كي ما عرفناش كيفاش نتفاعلوا معاهم اشنو نقدروا نديروا مع هاد les enfants هي فعلا المشكل ديال هاد كورونا هي زرب علينا كاملين الكبير والصغير وحنا الكبار كنعترفوا تنقولوا زرب علينا وتنحاولوا نتفاهموا ونتاقلموا بصح و... وكنتبعوا بحال في 12 اليوم كيمكننا نولفوا اي حاجه صح باقا قاصحه علينا ولكن ولفنا نجلسوا في الدار حنا الكبار دابا انا كان عندي سنه مؤكده نجلس في القهوه في الصباح مور كنمشي لا كلينيك كندير الولادات ومن بعد خصني سنه مؤكده نجلس واحد نص ساعه في القهوه عاد نطلع للعياده وفي الايامات الاولى بحال عام الله شنو تنقول ما يمكنش الان كنظن بان الا فات هادشي ما نرجعش للقهوه في الصباح مثلا الاطفال ما عندهمش هاد السهوله باش يتاقلموا مع هادشي لان اللي كيقول طفل تيقول لعب اللي كيقول طفل تيقول فشوش اللي كيقول طفل تيقول انا بابا بغيت انا ماما بغيت بغيت ناكل هنا نهار كله ما تيتشهاو هادشي داخل في التكوين ديال البسيكولوجيا ديال الطفل والمدرسه الاصل ديالها skholè. ماشي باش الناس تيمشيو يقراو في الاصل في, في, في عند يعني اليونان كانت هي القرايه بالترفيه تيخصهم يلعبوا تيخصهم يجريو كنشوفوا مثلا غير الحيوانات الحيوان كبير ماشي حيوان بحال صغير تنطلقوا واحد الجرو ما تيحبش من الجرا وخصو يعض وخصو ينقز اذا هما في التكوين ديالهم خصهم يكونوا libres. جات هذه الجائحه بحال سدينا عليهم هذا هو المشكل ديالهم هذا هو دابا عندنا ميرا ميرا مريم قالت لك انا كنحس جو سونت مون فيز دانا سون جو سي با كيل اكتيفيتي لو فيغ ولدي عنده عام وكيقلط بلا قياس الضغط وتلفت معاه ما عرفتش كيفاش نواسيه كيفاش نوسو كيفاش نلاهيه qu'est-ce qu'on peut dire maman ميرا مريم تيخص اول اول حاجه نفسروا لهم اللي كتفوت عامين ونص ثلاث سنين الطفل يقدر يفهم لان المشكل هو كنجيو تنسدو عليه وما تخرجش ولا اه ما ديرش تنجيو بلا ما تنفسروا له ولا المشكل عاود من الجهه الاخرى هي كنفسروا له بحال اللي كانوا كيقولنا لنا حنا بيعوا شحال هذه انا كنت صيفط الناس باش يصيفطوا <laughs> لي يصيفطوا لي الفيديو مع الاسف لاحظت كانوا زوينين ديك الاطفال هكذا ولكن كانوا بزاف اللي لا ما تخرجش كاينه كورونا اذا ذاك الطفل ولا عايش مع هذه الكلمه بحال شي حاجه اللي غت قتل ليه والديه بحال حاجه اللي غتعضو بحال اذا ساكري انورمون دونغواس دونغواس ولونغواس في الخلعه اه لان كيولي مخلوع هو جالس في الدار لانه مخلوع وكيخاف بان الاباء ديالو يخرجوا يدخلوا بحال الا غادي تاكلهم كورونا ليه اذا ça crée beaucoup d'angoisse حنا هاد الايامات تنشوفوا بزاف بزاف les consultations ديال الاطفال ها هو تيحلم بزاف هو تينوض يغوت في الليل ها هو طايح عليه النص ها هو جالس وتينقص كثروا les tics كثروا لي طوك كثروا آه، اذا الاطفال كيقاسيو psychologiquement لان خصنا نفسروا لهم خصنا نهضروا معاهم خصنا نعمروا لهم الوقت اللي يحسن العوان ماشي اجي وسهله لان انا فمي سهله نقول عمر الوقت ولكن خصنا ندير واحد النظام اللي الاب والام تيتقاسموه ولا كاين الجده والجد مع الناس الكبار يتقاسموه donc si j'ai bien compris وليد par exemple عنده عام اللي هو اسلامي خاصو يدوز شويه الوقت مع ماما وشويه الوقت مع باباه ماشي بالمعقول كل مره نقسمو ونقسمو les activités ماشي حاجه وحده mais un enfant de un an وليد ديال عنده عام صعيب عليه باش يفهم بما رحنا الكورونا وعندنا الفيروس وعندنا هذا وعندنا هذا comment on peut un enfant ديال ان ان نعاونوه باش ما يقنطش بلا ما نشارجيوه بالخلعه و ب l'angoisse المشكل ديال العام بحال اللي قلت ما عندوش مشكل لان بو العام ديما جالس في الدار و peut-être في la crèche لان المشكل هما الاطفال اللي عندهم ثلاث سنين اربع سنين اللي باقي si j'ai bien compris, pour le cas ديال ديال العام le problème ماشي الوليد le problème ديال les parents les parents اللي هما راسهم باش ما يكومونيكوش الخلعه وما يكومونيكوش stress لهذاك الدريري ديال العام اللي هو اصلا كورونا بلا كورونا كان خاصو غادي يبقى في الدار c'est bien ça؟ هي هذيك ونزيد انا نكبر الخبزه كي تنقولوا المشكل ديال الاباء اكثر من الاطفال le stress واكلنا حنا الكبار et pour apaiser l'angoisse ديال les enfants باش نقصوا من ديك الاجهاد والخلعه ديال les enfants تيخصنا نبداو بينا حنا لان الا كانت la maman angoissée ولا le papa angoissé ما يمكنش ديك الطفل ما يشمش ديك الاجهاد وديك l'angoisse اللي حتى هو لان l'angoisse كدوز génétiquement من الام للطفل الوغ عندنا اون اوت كيستيون ديال عاز 2016 قالت لنا الله يخليكم كومون فيغ بوغ فيغ كومبخوندغ ان مون انفون دو سيزون سو سون با لي فاكونس عندي وليد عنده ست سنين ولكن كيفاش يمكن لي نفسر ليه بما هاد الحجر الصحي ما هوش les vacances ما حناش en vacances خاصك تجلس وتقرا ودير les devoirs وترجع les devoirs ودير la discipline وقت الماكله في وقتها والنعاس في وقته والخدمه في وقتها et tout ماشي لازم نفسر نهضروا حنا كاع les vacances نقول له راه ماشي تنقول ليه ماشي les vacances هي دخلت ليه واحد ليدي بارازيت في راسو اللي واش vacances ماشي vacances سميها vacances الا بغيتي ولكن كاين وقت الخدمه وكاين وقت القرايه وكاين طيب، الطفل ما نقوليهش لا نقول ليه واخا ولكن خصك دير هذه وهذه وهذه اه donc c'est par condition بحال اللي قلتي كتنيغوسي ميم با ستادير ما نقولوش راه ماشي les vacances نقولو les vacances ولكن خصك هذا الوقت الخدمه ووقت هذا ووقت هذا ماشي مشكل كنديرو له un cadre كنديرو له حدود اللي كيهمني انا هو يدير داكشي اللي خصو يديرو نسميه vacances نهار واحد نهار الاثنين ماشي مشكل بالنسبه ليا le plus important دير الوليد حدود ال programme ديالو وخصو يتبعو الوغ معنا عذراء ياقوته قالت لي ما في Euh, me tape des crises, genre j'ai la pire euh, des, des, mamans, euh, j'ai la pire des familles, je veux partir, je ne veux plus faire mes devoirs. Et Sida, elle dit, je suis une maman malheureusement qui آه، آه، صغيره ولكن كتقول لك انا هاد العائله ما بغيتهاش انا بغيت نمشي بحالي وهاد les devoirs انا ما دايرهمش وسالينا وفضينا وغنمشي بحال هادشي c'est vrai un enfant اللي انت جالس معاه في الحجر الصحي وكيقول لك انايا انت آه، ما بغيتكش وهاد العائله ما بغيتهاش هاد les devoirs خليهم عندك سي فري كو سا بو اتر شويه فليبون بوغ اون مامون دو سو دير كي غندير باش غنتعامل مع un انفون كوم سا اللي هو نافر كلشي انا والدار والمدرسه و les devoirs وكلشي بروفيسور هي هي على حساب السن يعني على حساب السن السيده ما عطاتناش ما عطاتناش آه، الباج ديال بنيتها ولان كاين واحد السن اللي كيتسمى السن السن ديال ال chantage اللي ماشي غير على ود كاين الحجر السحري باش كيبان كاين واحد السن ديال ثلاث سنين اربع سنين تيكون الطفل خصو لازم يقول لا باقي ما كملتيش انت الجمله تيقول هو لا, لا. باقي تاكل لا آه. تخرج لا voilà. اذا خص قبل الاطفال نفسروا لهم لان هادو يقدروا يكونوا آه، بحال les symptômes ديال l'angoisse ديال le stress لان كاين اللي كيبكي كاين اللي كيهضر كاين اللي كيتخلع كاين اللي كيتبلوكا لان الدماغ ديالنا في الاول كان ملي كيخرج لنا السبع كاين ثلاثه ديال الحوايج كيوقع الناس كانوا يا اما تيهرب يا اما كيدابز يا اما كيتشنج في بلاصتو الاطفال بحال هكا دايرين يا يعني اما كتلقاه مطاوي على راسه وما تيجاوبش وتيجبد الله اللي جا غيضربو واللي جا هذا يا اما تيكون في ديفونسيف غير انت كتهضر معاه تيعطيك بحال شي نقول بحال شي واحد كبير يا اما اللي ما تي تيهرب اذا الاطفال نعلمو ماشي تيوقع لنا هاد المشاكل هذه خصك يكون عندنا درس لان مع الاسف في الكوسه الا عواجت وبغينا نقادوها تتهرس كل اي حاجه خصنا نخدمو على الطفل الطفل الا كذب دار 15 عام بغيت نحيد منه الكذب impossible نحيد منه ماشي لازم ندابزو معاه ماشي لازم نضربوه ماشي لازم نغوتو ولكن خص الاب والام يكون عندهم كلمه وحده يكونوا ياخذوا طريق وحده هذه مهمه هذه مهمه بغيت تعاود تاكدها وتاكدها على حساب الناس اللي كيسمعونا واللي كوبلي البو كيشرق والام كتغرب c'est important professeur عاود قولها واكدها على الناس حتى انا كنأيدها عاود قولها لهم باش يتصنتوا لنا مزيان les parents اللي عندهم لي زانفون عاود قولها والله نعاودها <laughs> قلت لك يمكن انا ما فام ما نتفاهموش على شي حاجه ولكن الا مشيت انت قلتها انا لمون اونفون ما فام دوا يتخ داكور من بعد تقول لي علاش قلتي ليه ديك الساعه بيناتنا نقول لها علاش عندي الصح ما عندي الصح عندك الصح ما عندكش الصح ولكن الطفل الا مشى حتى الاب لقى لهاد الجهه والام لهاد الجهه هو تيمشي مع راسو سيتيغ كو المناقشه في هاد la période de confinement الله يكون في العون واخا l'espace صغيور واخا l'espace ما كبيرش واخا الاب الاب كيأيد الام والام كتأيد الاب face الدراري الا كانوا ما متفقينش يدخلوا لبيت ديالهم ويسدوا يفرقوا بالساروت يقول لها اجي لهنا نفسر لك ولا هي تقول له اجي لهنا نفسر لك ما عمرك تقول لي هادشي قدام الدراري ولا هو يقول لها ما عمرك تقول لي هادشي قدام الدراري مي جامي ديفون لي زونفون سينو لي زونفون مطورين si j'ai bien compris كيستغلوا داك الفرصه وكيوليو كل واحد كيجبر كيجر لجهته لو بارون اللي هو ساعدو في هذيك la situation c'est bien ça professeur لازم واحد الاباء تيكون عنده واحد الضعف ديال كيميل إيه، كيميل اه وحاجه اخرى اللي مهمه هما الاطفال ديالنا و surtout في هذه اللحظه هي ديما ils ont besoin d'amour وخصهم وخصهم يسمعوها آه حنا في la culture ديالنا ما تنهضروش بزاف مع الاطفال ولدك ولا بنتك يمكنك تقول لها مون امور يمكنك تقول لها بنتي تحك لها راسها تلعب معاها تضربها وتهرب خص تكون هي راه بنتك ماشي صاحبتك ماشي اختك ماشي لان تيقول كنتعامل معاكم اون كوبين ولا كوم اون امي وشوف شنو دارت لا انت ماماها ماشي صاحبتها وماشي ولكن كل حاجه بقواعدها ديك العدا كاينه وفوا بيكون كوموندي إيه، إيه. ولكن ان طون تكون لونغاج فاسيل لان النهار اللي كيوقع لهم شي مشكل كيبقاو كيجيو كيعاودوك مثلا تعاطاو المخدرات آه، تخربقوا في شي حاجه ماشي كيبقاو مخبين وخايفين لان الاب قاصح والام قاصحه وعندك نقول لهم وتما فاش تيدير بهم الواحد الليمه خصنا نعلموهم الهضره وواحد الوقت ما كاينش هاد الهضره خايبه ولا حشومه ولا هذا اللهم هضره حشومه ونقولها لهم انا ونفسرها لهم وتيحشموا تيديروا هكا ولكن عارفينها بقواعدها على تيسمعوها في الزنقه وما تيعرفوش شنو المعنى ديالها وتيبداو يستعملوها ايو تشوز انا لقيت la fois dernière غادي نزيد على هادشي اللي قلتيه professeur. la fois dernière لقيت واحد la vidéo اللي هي magnifique عجبتني بزاف عاد على la manière باش الواحد لي بارون اون طونك بارون عندهم الدراري صغار اللي ما كيفهموش لو دونجي plus le corona, la mort, le gnaza, le confinement, بزاف عليهم. Il faut aussi الواحد يحمي l'enfant ويخليه في هذاك le monde ديال الطفولة. Et j'ai trouvé واحد la vidéo اللي هي magnifique ديال واحد السيدة أستاذة كيفاش ورات les élèves ديالها sur le web parce que دابا هادشي كله télétravail ولا تاع لي زانفون تيلي ايكول ورات لهم كيفاش le corona كيفاش فسرات لهم واحد الطريقه مبسطه خدات واحد الطبيسل ودات فيه ميها ودات فيه البزار donc البزار بقى forcément في la surface ديال الطبسيل وجات واحد الطبسيل واحد اخر ودات فيه الماء بالصابون قالت له انت خشيت معك في, الاول خشيت معك في الماء جا هو داك ملي خشات الوليد في الماء البزار كله كيجي كيلصق له على الاسمع قالت له شنو شنو وقع لك قال لها آه، البزار كله وقف لي انا قالت له شتي هذا هذا هو ميكروب اللي كيقتل الناس على برا ملي كتخرج ما محميش خشيتي صبعك هكا اشنو دار لك الميكروب قال اوه لصق فيا لصق فيا لصق قالت له دابا حيد صبعك غسلو ابخي قبضات صبعو خشاتو في الطبسيل واحد اخر اللي هو فيه الصابون الماء والصابون donc خشا سبعو في الماء والصابون قالت له دابا اجي تشوف خشي صبعك عاوتاني في هذيك الغطاء اللي فيه الماء والبزار ملي خشا سبعو في الماء والبزار le point هرب parce qu'il y a un phénomène alcalin peut-être phénomène chimique que je comprends pas mais le قالت له d'abord ايه دابور شنو وقع قال لها حتى حاجه ما لصقاتش لها قالت له بحال هكاك الا بغيتي تبقى نتايا بصحتك ومعمرك بصحتها وهذا خاصك تغسل يدك حيت ملي غتغسل يدك هذاك الكورونا اللي هو بحال داك les petits points بزار ديال البزار داك بحال ما غاديش نسقو فيه est-ce que des manières اللي نقدروا نوصلوا بها les messages اللي هما في هاد la situation اللي هي آه، شويه صعيبه pour حنايا les adultes نقدروا نوصلوهم les enfants بطريقه اللي هي مبسطه ومزيانه وسهله هما الاطفال الاطفال واحد ما تيشبهش الاخر واي طريقه درتها صعيبه بحال دابا مثلا هذه الطريقه هي قلتيها مزيانه ولكن في نفس الوقت ديك الطفل ما عمره ما يعاود ياكل الطاجين بالابزار <laughs> مثلا غيولي <laughs> كيشوف الابزار بانه négatif. انا في 92 كانت يلاه بدات السيده لا ما قالتلوش اون فيت لا ما قالتلوش البزار غير قالت له هاد les particules noires قالت له شوف هاد les particules noires ما عرفهمش رمله ولا بزار ولا ما فسلاش mais c'était l'idée اللي من موراها جي تخوفي ليدي ديال كيفاش كتوصل لان اونفون صغير اللي ما كيفهمش la gravité de la chose un message intéressant donc كيفاش كان في 91 92 كنت في فرنسا في اكبر service وال service القسم الوحيد اللي كانوا كيجيوه les enfants اللي فيهم السيده السيده مده ديال عامين السيده كانت يلاه بدات عند les enfants وكيتوافدوا علينا من اوروبا كامله كنا على الاقل واحد العشره وما كنا عارفين عليها والو بحال هكا كورونا وبداو ديك الاطفال تيكبروا وهذا وكنا كنخدموا مع السيده وحنا ما عارفينش تيموتوا لنا الاطفال تنخدموا من من 6 الصباح حتى لجوج الليل 3 الليل السبت والحد وتما تعلمنا كيفاش نتعاملوا مع الاطفال normalement هاد الاطفال تيخصهم les psychologues اللي عندهم الكلمات وعندهم الطريقه لان آه، السيده درت الجهد ديالها محموده عليه لان كتحاول ولكن ما ما عندهاش طريقه اختصاصيه ولا مثلا الطبيب اللي ماشي اختصاصي نعطيك مثال علاش جبت لك هذا كانت واحد البنيته ناعسه فيها السيده وصاحبتها صيفط لها صيفط لها carte postale. كتبات ليها لاميتي ايت ان فيل دور كي سو بغيز ا لا مور حنا لقيناها كتبكي وتعاود قلنا لها مالك قلت لنا voilà صاحبتي اللي صاحبتي كتمنى الموت ديالي اذا هي ديك la phrase قالت لها الصدقه هي واحد الطرف ديال الذهب اللي كيتهرس حتى الموت هي ما سمعات غير الكلمه ديال الموت علاش لان كتعيش ب l'angoisse de la mort. وهاد الاطفال دابا حنا مع كورونا مع الاسف تنجلسوا كلنا في سته نسالوا السيد باش تيقول لنا هذا مات وهذا هذا مات هذا خصنا نديروها لان سانوز انتيريس ولكن جالسين الدراري قدامنا اه ماتوا 170 اه جاتو سته تيجي من الله بان راه ما قلنا والو وما تنضربوش الحسبة هذيك الاطفال والاطفال عندهم لونكوز لامور اكثر منا وما عندهم لونكوز لامور ديالهم هما وديال الاباء ديالهم donc شنو هو le conseil اللي تعطي les parents ملي يشوفوا هاد كاين واحد آه كنقولوا كاين ميكروب لانه فعلا ميكروب ولكن الا كنتفاداوه وكناخذوا الدواء وما كيجيناش وكيجي كيجي غير الناس اللي ما كيديروش واللي مرات كبار واللي عندهم تنحاولوا نبعدوا عليه هو ديك وعلى الاباء ديالو الصوره بانهم راهم غيموتوا c'est-à-dire que les parents بيناتهم ملي يكونوا الدراري ناعسين يقدروا يهضروا على le corona d'une manière اللي هي واقعيه هذا ديالنا حنا يمكننا نهضروا عليه ملي يكونوا الدراري يحميوهم وما يهدروش على هذا مات وهذا دفنوه الحصار كاين هنا والدفين كاين هنا وكونتخيغ يهضروا ديال شوف حنايا محميين في الدار et cetera باش يخليهم يعيشوا هذاك لو موند انفون اون فادير انفونطون اللي عندهم في الدماغ سي بيان سا بروفيسور فعلا ولكن حتى حنا الكبار on est pas obligé ديك le stress يضغط علينا من برا لان ما غنكونوش مزيان مع ولادنا تيخصنا نكونوا بحال البيضه le stress تيخرج من الداخل تيعطي الحياه البيضه ملي كتهرس من الداخل كتعطي الحياه من برا كتهرس كتقتل الح... Alors, j'ai une question du docteur Ali Bdouche qui dit « La période de confinement, est-ce que c'est une bonne occasion pour nous apprendre des nouvelles langues ?» Nous de nouvelles langues avec les enfants. Ali Bdouche, بعدا تيقتلني بالتعامل مع ولده تبارك الله سي سكيل فو فير شوفوا la vidéo ديال علي بدوش مع ولده جاب لي الحسد جايب لي القهوه ولابس بسلي <laughs> ما عرفوش شي واحد la vidéo ديالو ولا لا لي مانيفيك يفوا تحكوا الدوش في العطاء les parents هاد ال moment ما خصش يكون ديك le stress هو اللي تيقتلنا اي واحد فينا il faut positiver il faut tirer vers le نتعاملوا مع الاطفال نعلموهم اي حاجه تو الموند بو اتر اوتوديداكتيك انا لونغلي تعلمتها في, في, في اليوتيوب وتنحضر les congrès وكلشي ما عنديش مشكل الاطفال عطوهم اللي عطيتهم تيتعلموا ثلاثه د اللغات يتعلموا c'est des disquettes vierges y a pas de problème انا سمعت jusqu'à avant 10 ans 5 langues يقدروا يتعلموا les enfants خمسه ديال اللغات قبل ما كاين حتى اللغات اللي يقدروا يتعلموهم كاينه ولا ما كايناش كاين لان هما disquettes vierges disque باقي ديسك دور خاوي حنا ديسك دور ديجا حفاظ إيه، الدماغ عندهم خاوي راه عندنا تازي 41 80 قالت لك عندي un enfant اللي عنده 10 سنين كيفاش يمكن لي نعاونو باش ي dépasse هذيك الخلعه اللي فيه انا بحال اللي قلت لك qu'il faut le préparer خصنا نبينو حنا ما فيناش الخلعه المشكل ديال الدراري on leur transmet l'angoisse ديالنا حنا اللي كنخليهم يتخلعوا لان هما ما كيجيش يعلم بان كورونا اش كدير وهذا والتلفازه ما تبقاش شاعله النهار كامل الوي فاي سيت اون كاتاستروف راه درت واحد la vidéo اليوم عليه ما تنفكروش فيه mais دابا في كاع ديال الوي فاي 24 ساعه على 24 ساعه c'est un vrai, vrai danger. Comme le corona peut-être, لأن الكورونا واحد ست شهور ثلاث شهور أربع شهور غتمشي، mais هادشي نقدر نبقاو نقاسو به مدى الحياة. إذا نحيدو أي حاجة اللي كتخلي الطفل مرتبط بديك les angoisses وقت اللعب معاهم، آه، السطاح يمكن لهم يطلعوا السطاح إذا كانوا وحدهم، من البالكون نديروا نكتة، نضحكوهم، نلعبوا معاهم كرة، أجي تشوف هاد الفيديو، أجي تشوف هاد الفيلم ما يكونش طويل بزاف مثلا واحد الساعة على الأرض، والنهار كيدوزوا والقراية نقراو معاهم. وهنا كيمكننا نشوفوا المشاكل ديال القرايه ديال الاطفال اللي عندهم مرضين علاش البال Alors بغيت انا نقول aussi les enfants غادي نشرك une expérience ديالي انا parler de les personnages les personnages fictifs, un enfant un monde imaginaire malheureusement malheureusement en tant qu'adulte avec le monde imaginaire, on C'est à dire que on peut utiliser euh, ما يقدر يوقع لك والو حيت غادي يجيك سوبرمان غيجيك ايرون مان وهذاك ايرون مان هو اللي كتنعس معاك وها هو la preuve راه ايرون مان نعس حداك سيدا ملي le monde imaginaire ديال l'enfant كتستعن ب les personnages اللي هو كيقدرهم كيحترمهم كيجيوه كبارين مجهدين آه، قويين انا درتها مع ولدي et ça a très bien marché كيحس براسو محمي Et le plus important, c'est, je vais, je vais parler d'une manière physiologique. Nous, qui est mètre 50, mètre 60, mètre 70, mètre 80, mètre 90, الدراري فيهم 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر 40 سنتيمتر حنا كنبداو نهضروا معاهم بهذاك العلو ديالنا ديال حنا مترو 5 6 دي كنهضروا معاهم بالوعايه وبالدماغ وب وب آه، آه، لا كونسيونس ديال ان ادولت ما كنهبطوش le niveau ديالهم اللي هو le niveau ديال ان انفون دو 4 ولا 5 اللي كنقترح عليكم اوسي تهضروا معاهم ب le langage ديال ان انفون دو 4 بحال اللي كنتي معاه صاحبو في الاستراحه انت عندك ربع سنين je suis ton papa ta maman c'est vrai ولكن ملي باقي ندوز لك un message اللي هو مهم ندوزو لك بحال اللي انا صاحبك donc خاصني ندخل في العالم ديالك باش يمكن لي نفهمك باش يمكن لي نعطيك des messages اللي هما غادي يعاونوك on a quelqu'un d'autre qui dit عندي عندي آه، آه، عندي un enfant dyslexique مع كامل الاسف avant هاد l'enfant اللي هو dyslexique كانت عندي l'organisation اللي هي كتكلف به دونك آه، آه، هاد الساعه انا تالفه ضيخه ما عرفتش كيفاش يمكن لي نتعامل مع مون انفون ديسليكسيك باسكو البيئه اللي كان هو ايفولوي فيها سا سي سميره ما بقاتش عندي كيل لو le بروفيسور professeur اللي تقدر تعطي لهاد السيده بارابور ا سون بروبليم دونفون ديسليكسيك الديسليكسيا هي عسر القراءه وعسر الكتابه هما اطفال اذكياء عندهم كل شيء مزيان اذا عطيتيه واحد الامتحان آه، بالشفوي غيجيب 20 على 20 الا عطيتيه نفس الامتحان الكتابي غيجيب جوج على 20 هادشي اللي قاعد تبقى لك عليه ايبر انتيليجونت مطوره بزاف في ليزاكتيفيتي باراسكولير في les nouvelles technologies ولكن ما يمكنلاش تركز على القرايه كيف تبطل ترسم وتدير حوايج وحدين اخرين تيخصنا نغتنمو داكشي اللي عندها مجهد هو اللي كنستعملوه مثلا مثلا في الكتابه يمكن لها تكتب ب l'ordinateur لان المهم عندنا هو ما تعاودش العام وتعلم اذا كاين واحد الاستمارات دابا في المندوبيه هذه واحد خمس سنين ست سنين دابزنا عليهم باش خرجوا اللي كيجيبوهم لنا تنشوفوا الطفل واش dyslexique وتنقولوا يزيدوا 20 دقيقه على الاخرين يقراو ليه الاسئله يعطيو غير كيو سي ام باش يدير لان المشكل نقطه في الكتابه آه، فوالا آه وكاين الاورطوفوني اللي كتعاونهم لي زورطوفوني تيعاونهم حتى هما اذا دابا في الدار خصها تبقى تقرا معاها بشويه تتعامل معاها بالاورديناتور يعطوها les exercices شفوي الله يخليك عندنا مشكله ديال فيتامين دي اور الدراري ديالنا حنايا اي سو ان كونستركسيون كانوا كيقدروا يخرجوا يمشيو للمدرسه فهاديك الطريق ديال المدرسه وفي الاستراحه كي اي سو اكسبوزي للشمس donc كيجمعوا un peu de vitamine D اللي دابا حنا في ال confinement عبد الله اجرك في vitamine D هاد les enfants nos enfants كي غنديروا باش نعوضوا لهم la vitamine D اللي كنعرفوا هي مهمه بزاف وعين l'évolution l'évolution le corps de l'enfant. Euh, هي مع الاسف la culture ديالنا عظم الله اجرك في لا فيتامين تي العام كامل لان واخا الشمس عطاها لنا ربي بزاف ولكن كتلقى الناس لابسين بزاف يلاه الوجه واليدين اللي كيبانوا وهادو ما يمكنش ياخذوا الشمس والاطفال ديالنا حيد من الشمس عندك الشمس غضربك الشمس للراس على ديك الشيء اكثريه بعدا ديال العيالات كلهم عندهم نقص vitamine D. نقص فيتامين يعني؟ احصائيات عندنا في غادي نخاطر معك مدام ناهيد غدير التحليل غتلقى ناقصه لا علاش علاش العيالات pourquoi العيال غير العيالات ولا العيالات والرجال والدراري اكثريه العيالات لان العيالات تيلبسوا بزاف وتيخافوا من الشمس على البشره ديالهم باش ما, ما توليش السمراء alors que normalement نقدروا on peut s'exposer في الشمس ولكن نديروا لي كرون الا كان شوف كيخافوا على هادي وعلى هادي وعلى هادي le plus important اه ولكن لك كونطون ما كتدخلش باش ما تدخلش للجسم تندير ان ايكرون الوغ شنو تيخدموا الاكثريه تيخدموا تحت الشمس d'accord alors شنو الحوايج اللي نقدروا نديرو عندك normalement خصنا واحد نص ساعه في النهار نمشيو لتحت الشمس ولكن خص مثلا الكتفين عريانين خص خص نكونوا معرضين للشمس والا ناخذوا فيتامين كل ناقصه دابا الناس اللي عندهم par exemple السطح ماشي عيب من خرجوا من l'appartement ديالهم يطلعوا للسطح مع وليداتهم ما يكونش البرانيين غادي ماشي نتشمشوا حيت انا فوالا قلت لي اجي نتشمش ما غيفهمكش غيقول لك ماما c'est pas possible ماما بابا تسطا وكيفاش نمشي نتشمش انا ما غنتشمش mais نطلعوا معاهم للسطح peut-être نديروا معاهم des activités اللي هما غنديروهم في قلب الدار اون ساشون كو حنا خاصنا la vitamine D للدراري يطلعوا للسطح les appartements كلهم عندهم السطوح الاغلبيه واللي ما عندوش السطوح عنده مد شي شي يشري جم ولا شي حاجه اللي آه، يقدر ولكن دابا في هذا le confinement أه. من الاحسن ياخذوا vitamine D اللي ماشي دواء اللي هي فيتامين اللي كيخصنا ناخذوها بالنسبه بروفيسور فارماسي انا نعطيك ال détail راه درت واحد la vidéo السيمانه الاخرى الا أه. دخلتوا للكورا يلقاوها بالنسبه للاطفال اللي عندهم قل من عام قل من ست شهور مثلا حد 9 شهور 10 شهور ما ياخذوش غيكونوا خداوها اللي قلب العام قرب العام غياخذ نص ديال l'ampoule سميتها ستيروجيل كانز كدير 13 دي غرام في la pharmacie. Stérogyl Stérogyl كانز Stérogyl كانز راه درت فيديو راه عطيت ال détail. الاطفال اللي عندهم اكثر من عام ياخذوا اون مثلا ماين عامين والناس الكبار ياخذوا دي كوم فيتامين دي كور كوم اون كور une seule fois وتروح ما يعاود ماشي غيبقاو ياخذوها مي كومبيان طون شحال الوقت ياخذها غير وحده على ما يدوز هذا ال confinement بحال دابا هذيك D-Cure فيها اربعه ديال les ampoules كل واحد ياخذ une ampoule في العائله ولكن الناس الكبار اللي عندهم فوق ست سنين سبع سنين سي سا والاطفال اللي بين عامين وست سنين وهذا ياخذوا Stérogyl une ampoule donc واخا واخا ما كيتعرضوش للشمس معليش الا داروا هاد la cure ديال la vitamine D كتعوض le manque ديال l'exposition لا vitamine D هي الاحسن والخيره هي ديال الشمس الو عندي واحد سي نابس قال لك est-ce que il est préférable de faire le télétravail à في جو تري جو ترافاي moi ميم اي جوي لي les devoirs à قالت لك انا براسي خدامه وما يمكنليش نجري الدراري وكل نهار وزهره كل نهار انت كندير معاهم لي دو دوفوغ السؤال ديالنا قالت لك واش هاد الاستراتيجي ديالنا او لو كونترير ملي كيكون عندنا الدراري واخا انا خدامه والراجل خدام est-ce que من الاحسن نديرو لي دو دوفوغ في اوقات اللي هما محدده هذه بحال اللي واش نعطيه des routines عادات المراه اللي كتقول لي واش نعطيه الصوبه في الصباح ولا نعطيه الصوبه في العشيه المهم هي ياخذ الصوبه غادي تشوف الاطفال ديالها واش كاينه النتيجه المهم في الصباح مع باباهم مع ماماهم peu importe ما خصناش نشحنوا آه، الامور النتيجه على حسب النتيجه الا شافتهم هما حتى كيجيو تيعاونهم حسن خلي تيجيو على حسب النتيجه ديالها هي Et, et c'est bien, غادي نزيد ناكد على le la réponse ديال كبروفيسور الواحد هو تا هو les parents خصهم يكونوا en observation en observation ديال الدراري c'est-à-dire نشوفهم ونلاحظهم الدراري باين امتى كيكون عندهم الطاقه de مجهده وامتى كيكونوا fatigués لا يجوز تبدا ليه لي ديفوار الساعه اللي الوليد ديالك كتعرف غير الربعه ل 5 كيطفى وكيدبال وكيعيا parce que عطى الجهد ديالو كله في الصباح كاينين او كونطخيغ لي دي زانفون اللي في الصباح دابلين وفي الليل عاد كيتجهد ليهم ما شاء الله الطاقه ديالهم دونك اون طوكو بارون نرد البال ونشوف ونلاحظ اكل مومون لونفون ديالي عنده الطاقه اللي هي مجهده نقدر نركزها ليه في شي حاجه اللي سميتها les devoirs اللي هي كتطلب الطاقه لا يعقل تطلب من ان لونفون ديال لك des devoirs في البلاصه اللي هو الطاقه déjà ما كايناش ومشات وسالات وفضات وهما الاطفال ديما ملي كتقول له في الاول تيقول لك لا تيقول لك خصك انت تحرك ليس كل ما يعرف يقال ليس كل ما يقال اتى اوانه ليس كل ما اتى اوانه حضر اهله اذا انت الا قال لي لا تنقول له شوف خذ واحد 20 دقيقه سير لعب ودور واجي باش نديروا les devoirs؟ ماشي تقولوا اجي ندير devoirs هو يقول لك لا علاش تاو كاينو تصبع كيخصنا une communication non violente بيناتنا كاملين في الدار ça c'est une culture à développer الوغ On continue, on a eu énormément de, de questions, professeur, ما تصورش عرفتي كان حاجه ما نجاوبوا عليهم كاملين mais غنحاولوا نعاونوا او ماكسيموم واخا لي روبريك ما جاوبناش عليهم بالضبط كما ركزناهم مي اون اي تالمون كيستيون كو غالب الله جو بريفير كون ريبوند او كيستيون الناس مساكن اللي هما حايرين نيسرين 424 قالت لك الله يخليك انا عندي الدراري بعض المرات بغيت نعرف كنعطيهم la télé وكنعطيهم les iPad وداكشي واش كاين شي بحال قلتي واحد التوقيت محدد اللي خاصو ما نفوتوش باش ما نكلخش الدراري باش من باش من voilà باش تخلي لهم تقولوا الا ما كانش l'autre ما نكونش انا الا ما هضرش معايا الاخر الا ما هضرش معايا الاخر ما كنهضرش اذا الطفل خص ليه يهضر معاه ويتعامل معاه لان l'appareil l'iPad ولا l'ordinateur ما تيهضرش معاه دونك يا با دو كومونيكاسيون دونك لونفون ما يمكنلوش يتقدم l'iPad ربع ساعات ثلث ساعه ماشي مشكل ومن الاحسن ملي يكونوا الاطفال تيشوفوا في l'iPad ولا في, في, les ordinateurs نجلسوا حداهم لان بزاف الاطفال شفتهم اللي في, في, في الانترنت وفي هذا تيصدقوا في مشاكل كبيره اذا خصنا نردوا البال ملي يكونوا الاطفال كيلعبوا نكونوا حداهم ونعرفوا اش كيديروا وكل حاجه بوقتها هذه حاجه مهمه لان خص تكون الهضره بيناتنا تما فين الطفل تيتعلم les expériences و l'environnement الوغ عندنا حسناء اهل قالت لك الله يخليك كيفاش يمكن لي ندعم الوليد ديالي باش يدير دي زاكتيفيتي اون دور دي زيكرون الوغ دابا انا بغيت نطرح عليكم اسئله الناس اللي كيتصنتوا لنا ما شاء الله y a des centaines de personnes متبعينا الله يخليكم ما تبخلوش علينا اللي في هاد لا انا كان كان يمكن لي نعاونكم كنعاودكم وليدي عنده 20 طون ما يمكنليش نعاونكم حيت سينو جوغي تخوفي بلان داكتيفيتي اللي عنده الدراري صغيورين ولقاو دي زاكتيفيتي سوا دي زابليكاسيون soit des plateformes. سوا ما نعرفتش المهم شي حوايج اللي هما لقاوهم عطاوهم ليهم آه، جربوهم ونفعوهم مع الدراري ما تبخلوش علينا l'équipe ديالي الي ديغيغ اشاك شاك فوا فوز الي انفوي ميساج غادي ناخذوا كاع les messages اللي غتعطيونا دوما اون لي بارطاجي باش نفعوا les autres parents اللي مازال مساكن مغلوبين soit ما لقاوش هاد les applications soit ما عندهمش بيهم الغايه soit ما, ما, ما, ما جربوهمش ان تو كا لو بوت دو هاد الملتقى اللي كندير انا دابا مع البروفيسور c'est vraiment كنوهبكم نوهبوا لكم الوقت ديالنا باش جميع ندوزوا هذا ال confinement مزيان وباش نتعاونوا ونتضامنوا de manière à ce que آه، كاملين نلقاو الحلول بارابور ا دي سيتوياسيون اللي كنلقاو donc الله يخليكم اللي عنده des applications اللي عنده des jeux اللي عنده آه، شي حوايج جربهم ولاها بهم ولادهم احسن من التلفازه بارطاجيهم معنا comme ça l'équipe غادي تقدر تاخذهم Alors آه، قالت لك واحد السيده سميتها صفاء غمري انا كنخدم من 9 الصباح حتى 3 د العشيه آه، وليداتي كيكونوا آه، آه، قابطهم باباهم اللي هو كيدير معاهم les devoirs. البنيته الصغيره عندي 8 سنين mais ولكن ملي كنسالي انا خدمتي كنكون عيانه مفضيه مساليه parce que كانت عندي الضغط بزاف وكيكون عندي صعيب باش ندير معاها كل شيء آه، ولكن هذه ليها شويه الدوا المشكله الكبيره اللي آه، عندي هي مع l'adolescent ديالي اللي اللي كنقول ليه كلشي ما هواش مزيان Et c'est vrai que ça c'est un gros problème هادي نقدر نهضر عليها بزاف حيت دوزت انا لادوليسون اللهم لك الحمد فات لي لادوليسون نحمد الله ونشكرو اللي ما جاتنيش في الكونفينمون مي لادوليسون باغ اكسيلونس لونفون اللي قلتيها سي الا l'adolescence خصها حلقه كامله المشكل لي زادوليسون سي با لي زادوليسون عاود نرجع نقول لك les parents علاش لان لادوليسونس تنوجدوها لادوليسونس ماشي هي شهرين الكونفينمون ولا ثلاث شهور ولا اربع شهور ولا ست شهور لادوليسونس كتبدا من خمس سنين لان الا خدت واحد البنت بنيتها خمس سنين وتتلبس الميكرو وتدير العكار دمها وكتقول كلام اللي بغات وحنا كنموتوا بالضحك والنهار اللي كيتشعلوا لي زورمون كيشعل لي بوكومب اللي هو لوغان ديال التبرزيت وعاد باها تيدير هكا تيدخل 15 عام تيمشي على ماتي تيقول لها دابا البنت 15 عام على حضيه واجيك اللباس وديك في ديك النهار هي كتقول انا دابا عندي 15 عام ما يبقاوش يتحكموا فيا دوك النهار اللي كتقول هي هكا كيقول هو هكا طق كلشي تيخصنا نوجدوه تنقول لك من الصغر من عامين ونص ثلاث سنين اربع سنين خصنا نعلمو غير التوفه هادشي كله الولد la même chose ماشي كنهضر على البنت الولد la même chose اذا الطفل طيب اللي انت من الصغر غير بعيد ما كاينش الضرب ولا لا ولا هذا الا قلتي لا علاش لا وها علاش هي ما عمرك تقول لي لا ملي كيكون صغير قول لي علاش لا ما كيبقاش يقول لك هو لا الا قال لك لا كيقول خصني نقول ليه علاش لا لان كبر عليها وعاوتاني الاباء ماشي لا باش نقولوا لا وياه باش نقولوا ليه كاين مشاكل كبيره اللي من النوع وكاين مشاكل صغيره مره مره يمكننا نغمضوا عينينا والحوار والهضره هي ما سكي امبورطون سي دابا كيما كنقولوا الكم مرميت حرام اللي عطى الله عطاه كاين اللي ربى وليداتو افكتيمون وربي رزقو باش عطاه القدوه باش يفكر في هادشي ودارها من خمس سنين كاين اللي ما دارهاش mais دابا عندك ان ادوليسون في هاد la période de confinement شنو هما بحال قلتي الاولويات اللي نقدروا نديرو اون طون كو بارون هي باش نعتقوا اللي غيتعتق باش ندوزو هاد le confinement بلا ما نجبدو الشواقر parce que راه des fois le confinement كيكون تالمون داكشي واحد la tension واحد اضطراب واحد اللي كتولي على اقل من هي حاجه العافيه كتشعل في الدار شنو هما les conseils اللي نقدروا نعطيو les parents اللي عندهم les adolescents دابا كونت توني دو لا سيتواسيون اكطويل با دو الحوايج اللي كان يمكن لهم يديروا c'est vrai هادشي كله عندك فيه الحق mais دابا دابا دابا شنو هما الحوايج حاجه جوج ثلاثه اللي يقدروا يعاونوا بتات هاد لي بارون هو ما يمكنش نعطيك انا ان غوسيت ما كاينش شي recette miracle اللي غنقول يعني لك ديرها راه غتصدق ولكن تيجلس الاب والام تيتفاهموا على شنو المشاكل ديال ديال المراهق ديالهم وتيتفقوا بان يكون حوار بدون عنف communication non violente كنتفقوا عليها استاذ يمكن لي انا وياك دابا نتابزو ولكن بالضحك انا هيدرا يختي عليا بهاد الاسئله هكا بزاف ولكن ماشي مشكل الحمد لله فهمتيني ماشي لان هذيك الطفل شنو هو المراهقه راه ماشي الفلطه ديالو راه الهرمونات تيديروا فيه ها يديروا فيه حاله حاله وظريف وجونتي بلوفو ولكن الله غالب صح كل سن وعنده الشعايله ديالو لان من بعد المراهقه عاد كتجي هاد البريفرونتال اللي هي الناصيه في القران بريفرونتال هو تيقول لك هذه حشومه وهذه عيب وهذه ما تغوتش وهذه هو باقا ما شعلاتش لوغان ديال الصحه هو اللي شعل اذا نجلسوا معاه وما نغوتوش واخا يقول لي كان تنحاولوا نفهموه بان خصنا نتحاوروا بلا صداع وهذه يمكن هذه ما يمكنش هذه خليني نفكر سير تن بعد واجي نهضروا على ما كدوز هذه المرحله alors حاجه وحده اللي بغيت نزيد على هادشي اللي قلتي بروفيسور حيت كنخدم انا بزاف بزاف بزاف مع لي جان جافي ديفلوبي ان كونسيبت جي ديفلوبي ان كونسيبت كي سابيل بريبار طون اكزامبل كان نوجه الملايين ديال لي جين اي دونك لي جين انا عارفاهم وحاسه بهم d'abord parce que j'ai un jeune à la maison encore يلاه خرج من l'adolescence اللي euh, euh, لاحظت aussi اللي هي le phénomène ديال l'enfant gâté ولد الفشوش ça n'existe pas ما كاينش ولد الفشوش كاين un enfant اللي les parents ما حدوش ليه les limites un enfant اللي les parents ما يعطوهش الاساسيات والاولويات ce qui fait que دايرين ليه داك بحال شي عاود بلا الجام غير غادي ونقدم اي بودا ماما ملي كتجي دير الجام كتلقى ما تقبل كانت جداتي الله يرحمها كانت كتقول لي واحد القضيه شوف زير باش تلقى فين تطلق ما تطلق زير باش تلقى فين تطلق علاش زير وليداتك باش ملي تبغي تطلق تلقى ما تطلق او حنا دابا اوجوردي لي بارون وما كنلومهمش نهائيا بتاتا لي بارون الله يكون في العون بو خدامه ما خدامه مقاتلين مع الوقت بعد مرات كيدخلوا الدار عياو مهدودين باش يتهناو كيديروا داك l'enfant قدام داك لايباد ولا قدام التلفازه ولا قدام لي ديسانيمي باش كيرتاحوا mais je pense que un enfant qu'il soit صغير ولا كبير ولا adolescent خاصنا نعطيوه des limites الحدود اللي هي un pour un adolescent احترام قلت الاحترام غير يجوز آه، ما نهضروش فيها آه، قلت لي آه، غيغل في قلب الدار حتى هي لا يجوز c'est important un moment donné نديرو لي غيغل هادي وقت الماكله بحال دابا نعطيك des, des, des exemples اللي انا عشتهم اللي هما importants الوليدات الا جيتي تصنت ليهم ما يتغداو معاك ما يفطروا معاك ما يتعشاو معاك ولا داروا لك خاطرك وجاو جلسوا تغداو ولا تعشاو معاك غيجيو بالتليفون ديالهم بال ordinateur كياكلوا كي هكا جالسين هي هما راه جالسين ولكن ما جالسينش دونك c'est aussi important les parents يجيو يعطيو لي رول لي زانفون يقولوا شوف الله يخليك حدك عايش معايا تحت من هذا السقف اللي هو انا كنعطيه لك هما الشروط ديالي اسكو vous êtes d'accord professeur euh, oui et non لان نعم j'ai dit c'est intéressant <laughs> désolé c'est intéressant euh, oui parce que c'est vrai les parents هما اللي كيديروا لي ريغل اي نو ما تنسيلوش انا حتى يوصل ديك الدرجه ويكبر عاد نبدا نقول له السقف ديالي والحيط ديالك تنرجع وديما تنقول الدراري ملي كيتولدوا كيتولد مخهم خاوي لو سيرفو ني با انتيليجون وملي كنبغي نحل مشكل ولا هذا ماشي مخي اللي كيحلو لي واخا تندير هكا المخ ما تيستعمل غير داكشي اللي عمرو ليا فيه والديا ملي كنت صغير سي ليبيجينيتيك لونفيرونمون ليكسبيريونس هي ميثود لا عندك الحق اللي كنقول انا سي الصور خصني نتعلم بان اول مره ما خصهاش نجلس بالتليفون ما الا ولفت وتا لواحد الوقت لا وتا جا ال confinement c'est trop لا شوف كلامك هو الكبير professeur mais انا كنقول les erreurs اللي درت كأم ماشي هما les erreurs اللي درت ك coach مع كل احترامات طيب، لان يعني عرفتي من بعد إيه، فوق comparer مدام ناري كتخرج من la clinique malheureusement كتخرج ما عارفش شنو غادي دير ما عمرك ما عندكش ال manuel كيقول لك انت اون توكي مامون دير هادي ودير هادي ودير هادي كتخرج وكتوكل على الله donc كدير des erreurs من بعد كتبغي تقبط اون آه، فادير آه، آه، وتخليهم يديروا يديهم في اي حاجه كديرها خليهم يقيسوا الاطفال خصهم يقيسوا خليه يتحرك ما تدخلش معاهم في les détails بزاف المشكل دابا كندخلوا مع الاطفال في les détails والشيطان تيسكن في les détails. كي تنقولوا فهمتي خصنا نعاونوهم نفسروا لهم نعطيهم الحب ديالنا نبينوه لهم سي تري امبورتون سي تري امبورتون سا سي اون شوز تري امبورتون سي الوغ بغيت نعطي انا واحد l'exemple Euh, euh, quelque chose que j'ai vécu dans, dans, dans, que j'ai vécu, peu importe. C'est euh, une dame qui a eu un, un bébé, le cordon ombilical et le bébé a failli mourir. Donc, lastminute.com et ce bébé a eu à répétition les bronchites et très, très, très forte. Les d'un point de vue psychologique, les bronchites, à répétition, c'est le rapport à la vie. Donc, euh, très vite, j'ai pu identifier que c'était son rapport à la vie. Et la maman, euh, je pense que la meilleure solution, ce n'est pas les médecins, les, médicaments chimiques, Wildeck, a une peur, et vous l'avez dit tout à l'heure, مزيانة اللي هي الخوف من الموت، الخوف من المستقبل etc قبطوا عن كتبغيه وانت زعما وكتعاني به وراه en sécurité ومحمي à partir de ce jour-là, c'est vrai par rapport à ce que قلتي le fait الواحد كيعطي l'amour لوليداتو الاطفال اللي عندهم قل من 18 شهر الان خرجت دراسات آه، سويسريه وفي اوروبا اللي عندهم قل من 18 شهر يديروا الجلبه لولادهم غير هما قبل ما يمشيو عند ال pédiatre يعيطوا له يديروا معاه التوقيت بالضبط وما يطلعوش عنده العياده حتى يهبط اللي قبل منه يبقاو في الطوموبيل façon ce que je fais انايا تنقول مثلا 12 تكون عندي ولكن ما تطلعش حتى تعيط في التليفون كيكون في الطوموبيل voilà كيكون بوحدو في العياده كيدخل تيغسل يدو حنا entre deux malades تنغسلو وكنغسل الاب تغسل يديها في الدخله كنديرو لها كنلبسوها كنجلبو الطفل دغيا دغيا 5 dix minutes وتيمشي بحالو فوق 18 شهر يمكن يتعطلو حتى شهر ماشي مشكل donc le plus important الوليدات اللي عندهم قل من 18 شهر اه لان كاين العوايه كاين بوحمرون كاين الامراض اللي كتعاديك صدر الكورونا الجلبه واكده mais ني نمشي جو ماسيغ باش ما نجلسش في une salle d'attente اللي فيها الناس نعيط للطبيب ديالي انا بوحدي نجلس في طوموبيلتي نتسنى نوبتي ملي توصل نوبتي نهبط ندير الجلبه لوليدي آه هذا معاك حفظت راه ما تعطلش لان بحال دابا الجلبه ما تنضيعوش الوقت بزاف تقريبا المهم يدير الجلبه ديالو ويمشي بحال Ça fait super. Alors, professeur Choukran Bzef, avant qu'on se quitte, je voulais, أول الناس كاملين اترافير لو pas, اللي مشى شي واحد من عائلتهم ما عليه ما دارولوش ما عليه ما ديالهم كنتمنى لكم الصبر ديال الدنيا والاخره كنصيفط اوسي اون بونسي تري تري تري بروفوند الناس اللي عندهم العائله ديالهم مراد وما قادينش يجلسوا معاهم parce que كاين اللي محصور في بلاد وعائلته بلاد واحده اخرى اي ميم طون كنصيفط اون طون ديال الصبر للناس كاملين اللي كونفيني آه، في ديورهم اي الغالب الله سواء عندهم خدمه سواء ما عندهمش سواء عندهم دراري سواء شي خدام شي ما خدامش et surtout عائلاتهم يبقاو مزيانين في دورهم alors الله يخليكم الله يجازيكم خليو فيكم في ديوركم كنعطي ان غون بيغ اب للرجال الامن اللي لي غار فوا اللي كنخرج باش نمشي للبيرو كنلقاهم دايرين خدمه خياليه ان غون بيغ اب الناس les pharmaciens ديالنا اللي كتمشي كتلقاهم ساكن كيحكوا بتيد وجابين بجوج مترو كيمدوا لك الدواء parce que مشيتو سي شتيتي الدواء اي ان غون بيغ اب سي مامون ما عندوش دي كا بزاف باسكو quelque part واحد le mouvement de solidarité دار اللي هو خيالي personnellement je le vois et je le remercie est-ce que vous avez quelque chose à rajouter professeur euh, فعلا الحمد لله professionnel dans dans dans le médical ce qui est pas وي آه، خصنا فعلا هذا الشيء كاين وفي نفس الوقت خص واحد يقول الحمد لله اونتيغ فيغ لو ونمشيو للقدام الاطباء اللي كنعرف انا اربعه اللي ماتوا وبزاف سبعه ولا هذا اللي مريضين كاين رجال الامن كاين لي زانفيرميير ولي زانفيرميير اللي هما في هذا تيقيسو كنتيقيسوا تيشربوا كنظن بان كل واحد تيعطي فينا حاجه ديك الطفل اللي سادين عليه حتى هو راه كيكافح اللي في قلب الدار آه، اللي مات ليه الطبيب آه، عاد عزيتو البارح مات ليه باه ومو باقا في السبيطار فهمتيني الدنيا هي هذه بحال هكا نقولوا هذه حرب في دول بزاف اللي قاسي وكطيح عليهم القنابل وشي ما تيقدرش يمشي عند شي حنا حسن هذاك الشيء بزاف تكلع الحمد لله سدينا على راسنا بكري على ديك الشيء ما تنتبهوش الدول الاوروبيه عندنا الزهر بان المغرب جا في واحد لابوزيسيون عندنا البحر الفوق والبحر لهاد الجهه والصحراء لتحت والحدود مسدوده مع الجاره وحيدنا الطيارات من الفوق اذا ما عندش المرض اللي جينا اذا كيدور دابا راه السبب ديالنا حنايا هي كان كاين هي اش مدام كاين الرجال ديال ديال نظافتهم اي سي فري الرجل الناس ديال نظافتهم انا تنقول اي واحد كيتيه برا والا مرحبا لان ما كاينش واحد يخرج والناس اللي ما عندهمش فين يسكنوا ساكنين في الزنقه العسباف اي واحد لقيتيه برا انا تنقول ما جاش وخرج يغامر براسو صح والا اللي ما عنده عقل نعم. على نفسي دابا هي تبعد مني ونبعد منك ونجلسوا في دار ما بقاش قد ما فات رمضان الجاي خصنا ندوزوه بلا سيرينيتي وبالراحه في الدار و c'est pas grave الا بقينا في ال confinement حتى شهر شهر c'est pas grave ولفنا خص الواحد يقول ولفت Et en même temps, pour finir sur une note positive, j'ai envie de dire la chose suivante. Un, ياما وقعوا الكوارث عظمى l'humanité pourtant ça m'est relevé. Il y a eu des catastrophes, euh, des crises financières, des qualités naturelles, des pandémies, des épidémies, on est toujours là. Ça veut dire que l'être humain a de la résilience réelle, a de l'iman Là où il y a l'iman, il n'y a pas le khlaa. Et là où il y a le khlaa, il n'y a pas l'iman. Et là où il y a le il n'y a pas le huzn. Et là où il y a le huzn, il n'y a pas le Donc aujourd'hui, on focalise sur l'essentiel. On focalise sur le hamd. On focalise sur l'iman. On focalise sur la certitude comme dit, « je nourris le cerveau je nourris le cœur je nourris le corps je nourris euh, le mental et le et je suis sûre qu'on on va en sortir grandi. Le plus important, c'est que jours d'abord, après le confinement, c'est avant le confinement. c'est un rôle هو كي كي كينطبق لكم نتوما حتى واحد ما يقدر يديرها في بلاصتكم نتعلموا من الصعوبه نتعلموا من الصعوبه بحال اللي قال نيتش فريدريش في 1908 ce qui ne me fait pas mourir me rend très très fort Eh bien, on va rester sur ces belles paroles. Merci beaucoup, professeur. Je vous mille fois. pour je suis sûre énormément de questions des gens كنتمنى تكونوا استفدتوا اللي ما سمعش le live مزيان يعاودوا من الاول اللي عارف شي واحد عنده